combo. That ain't Falco. That ain't Falco. Oh, no! Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee, ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. bengap bodoh. Oh. Ah. <laughs> Hampir siap. You What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? Kau bikin kau suka kau pergi Oh sial Kau bikin kau pergi pro next card